mis manos para cantarle a mi Whopper. Quiero meterle el diente, ahí desde abajo hasta el tope. Quiero mis manos para entrenar, quiero mis manos para poderme aprovechar. Quiero mis manos para que muevan sus rabos. crecer mis manos. Quiero mis manos para trabajar. Quiero mis manos para poder bailar y bailar. Gracias al Hands Free Whopper. Hands Free Whopper. Hands Free Whopper. Gracias al Hands Free Whopper. Hands Free Whopper. Cassius free Whopper.